Och så pratar du igen? Hej! Vi ska göra en 90 mellanmål. Varsågod och gör. Nu ska vi skära upp en... Eh, nu ska vi skära upp en päron. Bra gjort, Benediktus. Nu har vi fått lite päron på digestivekex och det är ett perfekt snacks. Så man kan toppa till med lite hallon och vindruva kanske. Och... Göra en eh, ny eh, rätt typ med kex. Nu har vi gjort en liten eh, sak ja. Och eh, nu ska vi toppa det med en liten... Gott ska det bli! Eh, vattenmelon. Lite mer. Perfekt. Ja. Och det var det. Ses, ses snart. Nu hackar vi snabbt. Jag tror det räcker. Den är min. <laughs> jag förstörde ju hela melonen. Nej men jag kan bara äta melon till dig. Mm. Kul, ät det här då. Och så säger de så här, vattenmelon. Och den här toppar vi med lite banan.